Ya ya, mirava antsika jiaby. Nanao ratsy moa ra, ho avy tsy ho ela le clip ny slow, fanipareparetaka agny angamba hoe somary ambenontsika kely anareo! Tantano za hehe! Iza e? Ah la la! Ho tantano za oh! Ianao io Zao maniry hiara dalana aminao tantanin'izao ho avy tsy ho ela préparation zay ananiko zao let's go merci beaucoup.